نتحرك ونحرك النسمة اللي خلتني نسمع ونشوف نتقرب من الظلمة ونجرب في الحلمة باش نعكس الخوف نستنى في فترة تخرجني من بالي باش ننسى الظروف وين اللي الروف ما الدنيا اللي لزتني صلت ونخلط كيوف ما بقيتش نستنى فيك ياسر يا ربي كيف حليت الثنية وعطيت تجي روحي ما نستنى كلمة كيف نغلط تولي لي مزية في بالي لي غلط ومسلت مخالط معايا باش نعقد النية مش طالب مزية حابب نتهنى على حسابي والراضي والدية ونعبي مالية ونولي في بلادي نتنفس حرية وندور مارية باش ننسى اللي بلا بيا العالم يدور صالح مخ إذا ما make another deal يا شيري باري No lies all eyes on me like I'm taking rise I'm a motherfucking Don't worry you will get wise مصفي مع روحي ألف صفحة كلامي طافي مع جروحي وجي عاد أدفع من غير وجايع من غير خدايع what صب ليش الدراما انتي بيك نعيش قلب نحاول نحيا خير ما نموت مريض نستنى نقبض وانا نعيا كيما اوراق الخريف تتحكم فيا الحالة في مخي تصرعت وين نشوف بين اللي حتى من الداخل تتكشف على قلبه خو النار وما زالت تروف في ايامي اللي تعدت نهار ورا نهار وما زالت تتواصل ما نزيدش بلاين niggas gonna سينا وانتي حاطط راسك عاللي جينا باغي تخلي راسك انترتينا حبيبي نحي الماسك غير بينا خلي نحاسك صفقة هينا كلامي ديما في راسك والبيسينا ديما في راسك والبيهينا يا يا يا نتحرك ونحرك النسمة اللي خلتني نسمع ونشوف نتقرب من الظلمة ونجرب في الحلمة باش نعكس الخوف نستنى في فترة تخرجني من بالي باش ننسى الظروف وانا اللي نروف ما الدنيا لي لزتني نسلط وخلط كيوف ما بقيتش نستنى فيك ياسر يا ربي كيف حالي لي ثناهية وعطيت تجي روحي ما نستنى كلمة كيف نغلط تولي لي مزهية في بالي لي غلط ومازلت مخالط مرايا باش نعقد النية مش طالب مزهية حابب نتهنى على حسابي والراضي والبهية ونعبي مالية ونولي في بلادي نتنفس حرية وندور مراهية باش ننسى اللي بلا بيا العالم يدور يا يا مضيع كيما الويست لاين مخك ديما فيس دايم انا كي نقولك خلي لي وقتي غير تيس تايم ضربك ديما بيس فاين بيس كيما ذيس تايم كوز انا ميس كان ميس كان ميس كان ليست تايم انا حربي لول مخلي باس هين قدري كي نقول مكالي بصمة ما زيد قدر المعقول مصافح راش مانو باري نوصول دوري ناس معي وات